singa jali judicial yeyamba bwekibe mwagala okwisa musokoneda ah, sebo neda sebo eh. yalina okujja n'alipootinga so si paramenti kulipootinga we naye olwokuba bano paramenti bagifuula chipu n'abayitanga mu bukokasi n'abalimba ne bukyayi ne bamuyambako n'okuyisa egirimiti nalabyo omubaka simanyi weegindi ono kano mwesije eye eh, eh, paramenti nziri tujjeyo obukadde abiri bubwe tubuzeyo nensoma neŋama mm, ono omusajja ku sente za egirimiti nga teyazizza ono nga teyaziza nendaba miriam minisita kyambadde mbuuza kukya sente mbuuza kukya sente kyene bakimutekedde kupale neŋama ti wano waliwo olutalo wano bwe natunuulidde ku wabuloga kubaffe tulengera wala waliwo omusajja omu mu biro ebyo ebya yesu bwe yazaalibwa eyalengera emunyenye n'agamba ene emunyenye si ya bulijjo eno eh. Eh, waliwo abaali bagiraba nebagaaese munyenye bulijjo zaaka nenagamba enusiabulijjonenemunyenye eh, ebadde ku palamenti enetuka eno mm, erimu kano mwesijo owentungamo okuzza obukadde abiri nga bwe baali bakyusa emyaka gya pulezidenti abirimu omwenda yabuteeka mu poketi nagamba disis good mane nemmanya bwe nawuliddwe omukulembeze naye ava nemmanya nti wano waliwo kiwugulo kiwugulo bakoonakoona eno omagalale oleme okubanja ssente zo ezebakuŋŋaanya wali kati ezo zigenda mu bululu billioni zovumane najja no nenkugamba nti european union yakyoka netuwa obuwumbi 12 negamba zino tuzibawadde mu covid ne covid tekitegeeza gula ddagala lyokka kitegeeza mugulye ne ku bantu emmere kati singa bakwatako haafu ku buwumbi 12 n'obugattako ne zino obuwumbi bwe twayisa 59 obutakwatibwanga nako olowooza singa zenkanawa nempo omukulembeze w'eggwanga eno radio sebo bajulira nnyo nempo omukulembeze w'eggwanga nti ku sente ze tulina waliweza oiro fund ne sente ze contingency singa ozijjayo n'obala amaka tuli milliyoni munaana ez'amaka buli maka n'ogawa emitwalo ataano buli mwezi tusobola okubeerawo sente zonazogambaanazijjayo eh. ate ebirala banabikozesa ziriwaojeyeza oiro ojeyeza ebale nnyo kati bajeti gye twayisizza igenda kukola ki we pay taxes omusolo gutambula nakubuulirako wano obadde owuli olutalo oluliwo olwa bodaboda ozigoba mu kibuga nekubuulira batuleeteranga palamenti mbubuli wa bodaboda ntula kakiiko ka finance nti buli wa bodaboda tumuleetere atandike okusasula omusolo gwa mitwalo asatu netugamba eno nsi yaawe owa boda wasasula emitwalo asatu mbuze ezigenda okumala egireetinga babagobe buli mwezi katukomewo asatu mitwalo asatu omukunja nakacwa namuti omubalanguzi abaagalw abo nga beekuumidde awaka obulungi naawe bakuume nga bayungiddwa ku mukutu ne airtel voice bando okimanyi nti osobola okutonera abaagalwa abo airtel voice bando yonna gyoyagala kubwereere iye okutona voice bando kwa bwereere awotali kusasula yadde nyiga bunyizi sita emu nyamwenda sita musanvu hash oba sita emu 00 sita bbiri sita mukaaga hash kati olyoka olondewo ku bando eyaddeire eyawiikire eya buli mwezi zaaweze oba satellite bundle mm. yingizaamu namba yesimu eyoyo gwotonera kati salawo okukozesa airtime oba airtel money okusindika abaagalwabo bakuumire ku mukutu ng'obatonera airtel voice bundle ku bwereere airtel the smartphone network o oh, omugongo nga gunnuma embirizi zimpomerera nakanyamandi bubi obambadde ki ogwo mufaliso nange kyali kintuuseeko yosula ku mufaliso ki eh. oba mufaliso ki nze owedduuka yampa ogwo gwonna ogwaliwo ekyokuddamu ekyo kiri kimu ye rose for matress mulungi mugonvu muweweevu tegulumya mugongo guzuukusa obwongo ate nga gukonesa nibuli ku makya si mwange ogwakwati muliro ate nga nebbeeyi yaagwo nungi ekiki wamma aba rose form mwebale kutuwonya rose for matress naye gugezeeko ofunewo enjawulo olw'okulwanyisa akawuka k'ekirwadde covid-19 gavumenti yasalawo teekawo etteeka eritangira abantu okuva awaka waabwe ekyennaku kiteeberezebwa nti okutulugunyizibwa mu baana ne mu maka kwandidduka ng'okutunuza abaana mu mbuga za sitaani nga teryadduukirira era kino kyandiviirako abaana ab'obuwala okusindiikirizibwa mu bufumbo bw'obuwaze ate mu bantu abakulu amaka okusasika loopa oyo yenna ateeberezebwa okulinnyirira eddembe ly'omwana oba omuntu yenna eri chairpason poliisi ekuli okumpi oba kuba ku nnamba eno emuemu mukaaga ey'obwereere ekwasaganya ensonga z'abaana mu ggwanga uganda obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya nnakyewa ekya children at risk action network nga kikolaganira wamu Nature Viva ne Eriks. beera mulamu nga weewa ebbanga fuba okulaba nga weewa ebbanga waakirira meters bbiri wakati wona abalala abakuliraanye okusobola okukendeeza okusaasaanya ekirwadde kya coronavirus buno bubaka obw'okuziyiza covid-19 okuva mu crown beverages limited crown beverages limited be basogola pepsi mirinda mountain dew nivana ne sting sakakasa okusisimuka n'omukunja nakacwa nakacwa ne amwokyo kuchenda mukaga katonyeze satu nechenda mwemu akatonyeze zero masaka tucyali ne honorable lutamaguzinga bulijjo buli lwa friday tubeera naye mm. wano kubita fm ekinta buli kyomuziki ali mukutubuulira bingi naye uh, mwami lutamaguzi mm. Ah, mpozi ah, osooka oyiseewo abantu abakuwuliriza eh, ah, eh, obadde okyambua eh, mbadde nakyenkubuuza hmm. mwagala kuyisa etteeka erya nssf hmm. naye ngaolwedde etteeka weeriri nga waliwo tulina emyaka kwe tulina ozifunira kati hmm. eryo munaaliwangula mutya anti kakati kyetwagala kati mwe mwe baabawugudde dda oli bamwyita kawuguzi kawuguzi akuwugula n'ova ku mulamwa kati twagala kulabanga nga nga nga tulikyusa kubanga etteeka ligamba minisita wa finance alina okuintroducinga gundi eyo erikyusa naye kati yasirise era n'olutalo olumu lwolaba lwolaba oluliwo kati mu palamenti hmm. luva kweryo tteekakakati bo bano bagamba mu sente baazikozesa dda hmm. nti tewaliwo sente nolwekyo temutujjako bantu ngaera bolaba sente zabasomesa mm. bwekimanyi nti abasomesa babajjako 1 ku sente zaabwe ku grosi yaabwe naye ati watugamba mm, eh. nti purezidenti eh. bwaba ekintu takyagala ekisobola eh. kuyita eh. kati ate ku luno kinayita kitya aa ah, ah, nti mm. kati nkugambye kati ababaka bebereddemu Hmm. kolwaleero ababaka abakyusa semateeka abakyusa egirimiti for the history of this country mm. on record bajjeeko ekifaananyi kya pulezidenti museveni bateekako ekya bobi wine ku mukutu gwa paalamenti ababaka ba paalamenti abakuutiza aba semateeka ne bajjawo akawaayiro k'emyaka mu byafaayo byeggwanga bajjeeko ekifaananyi kya pulezidenti museveni ne bateekako ekya bobi wine ne bagamba ah, yabagambye nti abo seetaaga beejalabya nnyo bagundi naye nga weye yali gurupu yo eri oba ogijjukira mm. kaakati olwaleero buli mubaka wa palamenti atandise okwebereramu nti bamukozesa bukozesa era twagambanga bannaffe nti nti genda mpola ejjanzi teribuuka nanzige mm. bano bo babala politikisi waabwe mulala nnyo kati olwaleera akugambye nti obukadde bunaabiri bwe yatadde parliamentary commission bwe yayisizza bubi naye bwe baali bagulirira bannaffe kuziri sente ezo zaali nyungi kuba yali afunamu nokyovudde olaba ne kanomwezi gye twakugambye nti kanomwezi gye mwabamawule muje mumubuuze sente yazikomyawo bamari akyambadde yazikomyawo ez'okukuutiza ezo, ezo sematekka okugjawo emyaka gwera nga tobala nti waliwo ekigenda maaso nolwekyo sebo nzikiriza nebaze kubatuliriza ndamuli bangi muzeyise embuzi ekirema eh, sebo nkulamusizaako webale kubeera ku radio bt uh, ah, mukyala nalubuuka ekirema eh, naye webale kubeera ku radio bt mukulu kalyango wajjajja lwowa Eh, nemukulu lubo waabwe semuto bale kubeera ku radio bt kansala semusu mulule bale kubeera ku radio bt huzaifa esemuto eh, bale kubeera ku radio bt mukulu lutaayo ekituntu mukulu kakungulu ebukatira mukulu yoweri mulule nebooli nabaawo mulule mwe bale kubeera ku radio bt abantu b'ekikandwawe semuto mwebale kubeera ku radio bt ndaba abantu bangi nnyo wano ku nanka naye ekyo kikamukulukiza sebo naye webale nebooli nabo kati waliwo nowa poliisi anzijukiza sente zaabwe ezasaako baazirya eza poliisi abakulu mu gavumenti babasalangako sente mu buwaze sebo mukulu kalule naawe ekalege nebooli nabo mwebale butava ku radio ez'obuwaze nebaba olaba obba owa poliisi akuuma eggwanga n'omubbako obusente bwa saako gwe kyogaa pulezidenti amanyi yabba sente za saako ezo in hundreds of billions of money nebaziba nebaziwala nebawugwe nebateekawo ekiboozi kati babadde baagala kuteekawo ekiboozi nti omukulu ku bugagga bwalina obungi ennyo yawaddeyo akakadde kamu emitwalo ana nekigaana okukwatayo owugula nowugula nowugula era nange nayize mesadi y'okufuga eggwanga sinaba kusaba bwa pulezidenti eggwanga liwooma kuba bw'oba oyagala okufuga esibu nkuulyesaagala kukemebwasobola kukemebwa sobola kukemebwa kwesimbawo <laughs> naye bwoba oyagala eggwanga likuwoomere mm. oteekawo gye bayita poli political think tank etekangawo ebibooza abantu batambulira ku bibooza aba uganda leero tuteesa ku kiku paalamenti bw'olaba kiggwawo n'oyongeramu akabadi oba omuganda akiyita kwongeramu bunzaali hmm. n'oyongeramu obunzaali naye nga isu ezikwata ku banansi kuba nze buli wentunuulya pulezidenti w'eggwanga nga aza okwogerako eri eggwanga nsooka kusuubira nti agenda kwogera ku biruma banansi ekisooka emmere eriwa emmere abantu bagifunye sente zaakuweebwa naetazogera nako natandika i want brand new vehicles i want brand new vehicles bwe nabadde ngenda eri nensanga empaya empaya eno nenjitomera nyini empaya jo eno mbu empaya yembuzi mbu nyini empaya jo eno namala natandika okusomesaawo nasomesa nga wemwebako otulo nga teryasobola nakumuka kiseruganda ezo ebyempaya obyogera naye emmere yaffe eriwa emmere gye bakuŋŋaanya eriwa sente ze baakuwa nga palamenti biliyoni 59 ziriwa sente european union zeyakuwa ziriwa ne zino zona ensimbi ezikuŋanyizibwa kaakati bano bannansi benyini boola basiiba mu biboziboozi zebagenda okubagulirira mu kalulu nga buli omu bamuwaayo ttaano ttaano enkumi bbiri genda wali ogulayo akanankananka bacyamukecyamukemu bayiseyise eno bacyamukecyamukemu mbadde nkubuulira ekyabasomesa gweokimanyi nti abasomesa abasinga bagenda mu luwumula olukake nga bakafuna omwezi gumu gwokka naye owulirayo aboogerera nti banna abasomesa nga bali bubi nnyo balina ekibiina kyabwe ekyayunatu lwaki abayunatu basirise gwali owulidde pulezidenti ngaayogera ku renti renti sente za renti naavayo n'azoogerako nti bannanga olw'okuba njogera eri eggwanga bannange abantu baffe tebakola twagalawo tewali kikola renti yeno solution waawulidde ng'avaayo n'ayogera busimbalaala ku mabanja oba lonis nti bannanga olw'okuba embeera eno eriwo bweti ne bweti lonis tugenda zikola bwetu tebweti kuba abantu abasinga bizinesi zigaddewo naye abalala bakyalina loni zaabwe zibatudde mu kifuba oli oli manerenda tomubulira ebyo ntino nti waliwo waliwo abaggalawo lwaki temutesa mu parliament ne muyita supplementary hey. Eh, budget ah, esobola eh, okusasulira ebya supplementary byaweddeo birina moro and ethical Uganda loan zabwe mu banka zonna kakati enagambye enkuba eryokanga netonya obusiisira nenda bwenkanya omyoyo hmm. twagambanga sipiika kadaaga nti olwaleero abasajja bano abejjayo sente zeggwanga nga buli kaseera bazitwera mu supplementary noyisa budget naye nga tekyalina makulu Muba oba mwakagiisa bayisa buwumbi ababayambako aba okuyisa obuwumbi olaba bateekawo zi mega apartments mega wat mega, mega houses basulanga abaloodi be roma naye ngaobuuzo ono omunaku ali ludda wagwe obadde okimanyi nti olwaleero ne sente ze twayisa nga palamenti supplimentary zigende ziyambe mu malwaliro tezitukanga kankuwa ekyokulabirako nezabaradc ze nayogerako wano bazibabyeko buli aradc twamuwa obukadde nsanvu mu busatu babawaddeko emitwalo ataano eno biti bajulia buzaala disi sente zewazifuna esente zatuuka zaali ezi za disitulikiti ewakawo miliyoni ekikumi ekaaga mu etaano nedyekyosi nawulira nti yafunye sente naye twaziisa zonna eno bebateeka ku biboziboozi mamamamama tosobola kubanja mmere bakutadde ku kiboziboozi genda obuuze abasajja abafuga eggwanga emuvanyuma lw'emyaka asatu mu etaano nga mufuga eggwanga nga pulezidenti atufuga wano tasasulanga ku musaala ku musolo tasasulanga ku sente z'amafuta tasasulanga ku renti tasasulanga ku sikulu fiizi akakadde kano mu emitwalo anakasobola otuwa kale tetuganye owawakaleese naye zino sente ze bamuwadde ziragawa banansi abamu bali mutulootu byabwe nze ebigenda maaso sibitegeera munenjala enzita abalala babasasula ndituyambeko munamawulire oteekewo ekibozibozi kya palamenti kadaaga oyo tumukube bwe tubakuba palamenti ne tugigongobaza tujja kuba nga tuyisaawo ebyaffe nekubuulirako wano nti okimanyi nti palamenti baali bagikaka okgenda mu luwumula nembagamba nti eh, palamenti baali bagikaka okgenda mu luma tulina wano ebintu ebyobwereere mu ggwanga banansi bebaali badde batakaabirako amazzi gano ag'obwereere nosigala ngaokyaleeta buli siiti amazi zino leke victoria leke kyoga leke ani zone zijude wano singa banansa amazi bafuna gabwerero okumala emyezi nga mukaga amasanyalaze siruganda mm. amasanyalaze tugajjane lwo mukulu yatugamba tulina sapulasi negenda ombuulire oba yayogedde ku kyamasanyalaze buli kaseera njagala motoka mpya gwe omukulembeze ajja mu bantu enjala beeruma betta n'asaba motoka mpya gwe obatta omulengera kifaananyi kye nakugamba nti lebanna abagagga ennyo okubajjako ekikumi kyabwe kyangu nnyo okujja enkwa ku nte naye nga tobajjeeko kikumi era bonna basirise bakyo olowooza tebaliiwo bobaga muteekewo ebiboozibooza ebyo bwe batambula obudde bwe bugwayo bwolaba ekiboozibooza ekyo kiggwawo muteekewo ekirala ffe nemmere tetujja kubawa babeereyo eyo mayumba baaliganye okukwata sente zino palamenti zetwabawa <clears throat> naye ne bagabeeno emmere gye tubawa ne bagigaba nti yiinezibasiba abantu baleeta emmere abantu baleeta akawunga abantu baleeta omuceere abantu baleeta butto n'alibadde ensuubira buli musawo yenna mu ggwanga yalibadde yeeyagala nene sente zaabwe tezituukanga ku basawo zetwayisa olwaleero bakugambe tunuulira palamenti gyoyita ejjuddemu embizi ate olugira nti embizi zituyambe okutuyisiaanti kati bwe babayita guno obuvubuka bwe baagula bubuloga ku soso media nti ezo mbizi abawaka ba palamenti eh. kubanga oli akugambye nti kankugule <laughs> kankugule kwalina eggwanga lyakuwuddiisa osanga n'omukulembeze naliko eyo mukyalo ekyo ekimu egindi esemuto <clears throat> wane semuto nensanga omukulembeze semuto gwe balonda emyaka etaano ku bino bye balonda mugundi naye teyakomawo yakomyewo mu bululu natandika okubazanyirako bo obubadibadi emise muto wali nga bamulonda emyaka etaano teyadda nagenda nalya nabungero najula olunabwegera eh, nabwegera kati yakomyewo azanya bubadibadi bwa bululu gwe bwoba nga tolina bwongo kutandika kuziga bazanya bubadi ba nakuzanyira ku bwongo era omufere nakomao nakutuuza nawali gwe walonda omufere nadduka nakoma omubiseera byabulu nafuna n'ebiro ebiddamu okukutuuza n'otuula wali gwobaako ekikyamu era ensonga lwakiffe tugamba bannansi nti pulezidenti bw'aba ajja okwogerako gyalinalabye mumukubira amasimu agali selected Eh, mumubuuze olyogera ddi ebitukwatako zino emotoka zosaba zi pikapu zigenda kukolakizigenda kutambuza balwadde zigendakutambuza ah, mmerekale kankwekyokulabirako mukyalawo bwalwala nga muleetere pikapu olaye bwatakutwala emisinde oba omwanawo abasawo bajja kutuulako pikapu zezitambuza abasawo bano bakugambye tuwe pikapu bwetumala wano tugenda mu bululu kuba bannansi babamanyimu valuzi bbiri kubalonda mu bululu n'omusolo nosanga munansi ebiro bino gwe wali badde oyimirira naye nogamba nti kati ebyokwejala byabyaggwa kubaffe twasaba sipiika nomowa tve allowances for mps ffenna mutugjeeko tve allowances nomowa tve allowances for ministers nomotovu wat zonna zigende zigulira abantu emmere naye olwokuba nti ne bannansi nabo babeeraawo balinda bya bululu e eh, akalulu katuuka ddi tufuneyo ettaano ettaano akalulu katuuka ddi batuzanyire ku bubadibadi n'osanga n'omufera atalina gy'akola ng'akusuubiza nti bonnonda ŋŋenda kufuulira ekitundu kyo kibeerenga amerika naye nga tobuuza nti gwe okolawa kubanga bannayuganda bemaking zedemuserevusi kiipa olwaleero n'omukulembeze bw'ayogerako amanga the chip people he talks chiple yogera ku motoka yogera ku byambuzi yogera kimayogera ku byokweshamula naye nkugambye nti kati singa mujja wali eri ne mugamba nti twagala sente zaffe ezenssf mwena ne muyimirira abatereka nssf ne mugamba kadaaga nti ffe tetufuddeyo ekigenda maaso naye tuyisize sente zaffe ezenssf zijja kuyita era ku lwokubiri mukeera mu ofiisi mugambe nti sipiika bino byonna bibaddewo bakukoze kyebakole era olutalo lwe lwitululengera baagala kulaga naye mwemwe mwaddira palamenti ogiteeka mu nkwawa z'omukulu oli ababaka bonga buli bebayita beefuula kiipu ngu ajjabbawaayo amafuta abakole ki ne bamuyambako kati ye n'alowooza nti palamenti erina kulipootinga wuwe so, so ye yalina okulipootinga eri palamenti bwe mulizaawo ekifaananyi kya palamenti nga bwe muba mulonda omubaka mulonda gwe bayita member of parliament nga temulonda memba ovu kuziika memba ovu kutuwa bulabolabo <laughs> memba ovu ovu kutugulira simanyi butenti bwambyulensi bukikiki busowanisowani bubombabomba mm. nga temulonda memba kutuwa 25 mulifuna ekifaananyi kya palamenti kyemwetaaga naye olwaleero kakube kwesimbawo kikikwetagisa mm. kuba nakwogera oba kumanyi kikyolina kwogera tikikwetagisa ah, kubombabomba obulabolabo saakubulidde omufere yeripa kugulenga yagavum <laughs> naye ti naye lipakuli ti banemumpakalu munyongere munengere wano omu singa tuba n'abafere nga kumi mu ggwanga eh. oba kikumi nga basobola okweripa ku gureda za <laughs> gavumenti nga teri asobola nakubabulya nti kino ekintu kya gavumenti omuntu ali private talina kukyeripako ne bw'omulaba aba amenya etteeka mukubyeko ekifaananyi okituweereze wano guba musango naye omuntu abeera eri mu kyalo nga tamanyi kigenda mu maaso omuntu n'abeera mu ddwaliro n'akimanya nti no nti alina okufuna eddagala ne litatuuka n'awulira nti palamenti yayisizza ssente bamugulira eddagala neera ne litagulwa n'asigala nga bw'okkirayo eri mu kyalo omuwa enkumi bbiri n'omuwa ekitiisa ati kyo n'okimwambaza muli ekimulaga nti yafuuka musibeewo n'akyambala n'asigala ng'akuunakuuna enkeera nga mujja palamenti eno yatusala yes paramenti yabasala mwe mumuwa mulonda ababaka mulonda ababaka kikaaki that's the question kuba bwoba olonda teweebereramu ate n'oyagala ababeera mu paramenti bakwebereremu abamu mulonda basuubuzi nolonda omusuubuzi nga yakimanyi nzize kuzanyisa sente zange ne bwolonda omubaka wa paramenti afaayo naddala kati mukunja mu biro bino omubaka namanya nti abantu bange abali mubibuga nemukyalo bayisibwa bubi tulina okulaba nga bafuna emmere gwenjagala mbuulye nti bano abateesa ku bukadde amakumi abiri lwaki bwe bamala tebateesa ku mmere lwaki tetuuka mu bantu lwaki mu abamawulire n'abali eyo ebbali temuteesa ku mmere buli lunaku ne mubeera nga bano abateesa ku bukadde abiri bu lunaku ne muteesa nti emmere emmere emmere emmere nga kifuuse topiki n'olaba gavumenti nga tekiwa naye nio gavumenti esanyuka n'egamba nti bannaye mwakitegedde nti eggwanga lino liwooma ngaffe tubeera mu kyalo eyo ewaffe nakaseke twavuganga obugaali akabeerako kaliya akagaali kahero mm. mm. bw'ojjako akagaali kahero kaliya mm. osobola okukavuga n'okazi eno n'okazi eno bakuyita omusajja lutamaguza awugula akagaali omulabye n'akazi eno n'akazi eri n'akazi eri nga gyayagala gyakatwala kati neggwanga weriri buli muntu kyayagala kyakola